ey g'aflatda yotgan jo'ralar ahvolingiz qandoq so'ralar tinglang sizga xitoblarim bor ey davronni sotgan jo'ralar o'zni ne ne kuyga solibsiz ayollardan nusxa olibsiz qordan battar yumshab qolibsiz ey qalqonni sotgan jo'ralar vaqtingizni zo'r o'ldiryapsiz latifalar kuldiryapsiz avlodlarga ne qoldiryapsiz ey zamonni sotgan jo'ralar tillo zarmisga tenglamay nahot ulug' haqni anglamay uxlamaysiz qo'shiq tinglamay ey qur'onni sotgan jo'ralar tushunmadim hali yoshmisiz dinsizlarga yo dindoshmisiz quyonlarga qarindoshmisiz ey kamonni sotgan jo'ralar o'lik qalblar hamon yotibdir ammo ko'kda tonglar otibdir uyg'onishning vaqti o'tibdir ey vulqonni sotgan jo'ralar